大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天第七讲，神要对你说什么？神。 对我最好，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。他按自己的旨意，用真道生了。 叫我们在他所造的万物中，好像出熟的果子。谁对你最好？我们立刻就会从感情的一个层面去想到，通常这些人也就是跟我们比较多来往和接触的，所以孩子立刻他就会回答说：“哎，父母亲对我最好。” 啊，因为所需要的一切，其实完完全全都是父母亲来供应他，也就是父母亲陪他玩，带他出去，啊，能够给他做伴的，所以孩子会说，啊，这些是小孩子了。然后少年人呢，他就不会说父母了，很多时候都会说朋友。 他们是群体性的朋友对我最好，然后再长大一点呢，他就是年轻人了啊。年轻人受到异性的这个呃左右影响啊，对异性产生兴趣的话，他有了女朋友、男朋友，他会说这个伴侣会是最好的。当然，经过人生的一些的经历了啊啊，长大啦，经历啊，就也建立。 自己的家庭啊，有些时候呢，回顾一下啊，有些人呢，他会在当中慢慢慢的，他会学的是说，哎，可能他的孩子对他好，有些可能说孙子对他好，有些甚至也可能说，哎，我的老伴对我最好。所以这些其实呢，都是一个呃真实的事情，我们都可能跟亲近我们感情好的人。 然后我们都会认为他们对我们好，当然还有其他的一些朋友啦、工作的同事啊、同学也各方面也可能有人，呃，对你好。啊，但是我们却也是面对一个事实，我们跟我们好的人，他也不一定永远就是陪伴着我们。那另一方面呢，也可以是一个事实，就是这些曾经对我们的好，可能会会因为。 因为这环境的改变，因为这个呃一些事情的发生，啊，因为一些的呃误解，或者因为这个人的这个价值观、看法不一样等等，啊，曾经对我们好的人，可能以后就不好；曾经我们看为很善良的，可能他以后也变为可恶的人。所以人世间啊，真的是没有一个绝对。 哦，说永远对我们好啊，永远不改变的人，其实呢，这些曾经说过的原则立场，甚至是海誓山盟呢，其实，在我们的周围，我们也发现，我们也体验，其实没有绝对的不变，也没有绝对的好。那今天我们的这个经文呢，开头告诉我们，啊，各样美善的恩赐从哪里来？ 是从上头来，是从我们天赋而来，而这个美善的事物是什么？永不会改变的，没有转动的影儿。这是从哪里来？这是从神而来。所以也就是说，今天神对我们的好，是如同什么？他说，如同没有转动的影儿，就是不会改变的意思。 而这个经文里面呢，有三方面，是很多时候我们也不觉得什么，经文读过也就算了。不过呢，如果我们能够在这样的一个呃经文里面，我们真的是紧紧捉住上帝给我们这个好哦不改变的应许，那对我们人生来说，其实真的是很大的一个祝福啊，对于我们来说。 真的是在人生里面变化无穷的这个人事物，我们却真的是可以找到最大的一个保障了，可以说是一百八心的，因为是神绝不会欺骗，也绝不会改变。而在当中呢，就有三方面啊，一方面我们说是美善的恩赐，神赐给我们是美善的恩赐，那是最好的，是最美丽的，也就是。 最善意的恩赐，那也就是说，我们人世间，我们可能遇到的一些的事物的时候呢，啊，有些时候我们在表面看起来，可能对我们是不利、不好，我们真的也是会怀疑，我们真的是会拒绝的事情。但是在上帝里面更深度来说呢，他给予我们的这个恩赐，给予我们的赐给，其实是最美丽，也是最善意的。 其实是最好的，但是很多时候我们只看表面，我们看不到深度，所以我们要捉住上帝给我们美善的恩赐是最好的。第二呢，圣经里面也给我们看到的，就是另外一个，那就是全备的赏赐。当我们讲赏赐的时候，我们可以想的就赏赐就有一点是奖赏啊。 奖赏，你做得好，上帝奖赏着你啊！这就是一种奖赏，是一种鼓励性质的。也就是说，上帝啊，很公平的。如果你爱上帝，上帝也必然赐福给你；你做的对，上帝也必然奖赏着你。所以，上帝是非常公平的。所以，这个东西呢，就是说，上帝给你的，不好像世人。 人有些时候会什么？会不平等，有些是大小眼，有些时候利益在当中，有些时候有贿赂等等。但是在上帝里面，全备的赏赐呢，应该给的，上帝的公义必然供给你，也会赐福给你。所以我们要相信，所以我们也可以啊，真的是好好爱神，啊，等待着上帝全备的赏赐，那。 第三，接下来呢？那或许这个我们不常注意，我就说是恩典的救赎。他按自己的旨意用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像出熟的果子。这是什么意思呢？这是上帝用真道生我们，真道生我们，也就是上帝的救赎。当我们讲到上帝的救赎的时候，我们必须要知道的是。 我们不是因为我们配的，不是因为我们的行为，不是因为这个因果报应，不是哦。圣经很清楚的说，我们的就是本不，恩，不是因为我们的行为啊，免得我们自夸。完完全全是上帝的这个恩典的救赎，因为我们根本不配，所以他用真道生我们，那是因为我们不配。 他重生了我们，使到我们成为初熟的果子。所以，初熟的果子是上帝的恩典救赎我们。初熟的果子什么好呢？那我们就要想象，我们想象的就是这个初熟的果子是那么的光泽，那么的丰硕，那么的美好。初熟的果子就是更新着我们的生命的。 那那就是我们的得救，我们就如同出手的果子那样的美好，这是上帝给予我们恩典的救赎。所以在这里面，神对我们是最好，因为这个最好是最大的保障，是不会改变。上帝给我们的是美善的恩赐啊，不论你是怎么环境底下，你要深信上帝的美，上帝的善意，那是最好的。 上帝给我们的全备，啊的一个赏赐，上帝会奖赏着我们为他所做的一切。上帝给我们的，是恩典的救赎，这个是用真道生我们。其他的人，其他的宗教是没有办法给的，只有神所给的。所以，只要我们紧紧的做着这。 几方面，上帝给予我们最好的是，在我们的人生里面，其实面对怎么样的处境，我们可以说有最大的保障，因为这一切，上帝所给予我们的是最美好的。这是神对你说的话，我们一起祷告。天赋，上帝在我们变化无穷的这个环境世界里面，那我们很多时候，我们会在当中。 面对的是好多的事故，那我们都会发觉到人生里面各样的美好的东西。人所说的，甚至是还是山盟，其实这一切都会改变。也知道人所给予我们，的也不见得是最好，或者甚至人还有别有动机。但是我们知道，上帝所给予我们的是有美善的。 是给我们的是完备的，是给我们是恩典的，这一切都是最美好的。所以我们在人生里面，只要我们紧紧抓住上帝给我们这个绝对、这个美好的应许的话，那我们真心在走人生路，不论我们面对怎样一个处境的时候，其实对我们来说，还是巨是我们最大的一个保障。我们祈求主带领帮助着我们。 有这样的一个肯定，神对我们最好。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力；转发就是宣讲。我们一起来同工，欢迎留下几个字，鼓励大家彼此的分享，写下感言、看法、意见、文。 上帝爱你，再见。